Mambo vipi? Mimi naitwa Keti na hii ni Stein TV. Siku ya leo tuko maeneo ya Kawe Da Service Park, tumekuja kupiga story na wafanyabiashara ambao wako hapa. Bwana ni wakidadada warembo, alafu wanafanya biashara, kitu ambacho jamii nyingi inaelewa. Yaani ukishakuwa mdada mrembo inabidi tu utulie, unaletewa, lakini wao wameamua kuchakalika. Habari safi. Kwa majina tunakufahamu kama nani? Naitwa Shrafa, natokea Kariakoo. Mimi nahusika na masuala ya oil nauza oil, kuna pia air fresh, kuna sabuni, kuna nini hizi dot four vitu mbalimbali spare na kama unavyoona hapo mezani. Okay. Ukiachana na kuwepo hapa, labda hii biashara unaifanyia wapi? Kariakoo eneo gani? Biashara hii inafanyia Kariakoo Mafia na Livingstone. Hapo tuna duka kabisa. Tuna duka pale, ndo ofisi zetu zote ziko pale showroom pia, ambapo tutapata elimu. Tunatoa pia elimu kuhusiana na magari. Ofisi yetu ipo Livingstone na Pemba, karibu na jengo la Binslum. Tuambie maeneo yote ambayo umetutajia ofisi zilipo, inaonekana ofisi ni kubwa kweli kweli. Kwa nini uko hapa? Niko hapa kwa ajili ya kutoa na mimi elimu kuhusiana na magari yeah, hivyo. Okay, sawa. Uh, na hii kwenye hii thamani umeshazunguka mara nyingi sana nadhani. Hapana, kwa mara ya kwanza kwa hapa ni mara yangu ya kwanza, ila tunakuaga maonyesho pia huwa tunafanya uh, Diamond, Diamond Jubilee tushai kufanya, tunafanyaga sana mm. Una nini ambacho umejifunza tangu ufike hapa? kama mtu ambaye umekuja kutoa elimu, kuna wafanyabiashara wenzio, umejifunza nini mpaka saa hii? Ah, nimejifunza vitu vingi, pia nimekutana na wafanyabiashara wenzangu wadogo wadogo, pia nimefurahi pia mm. okay. Hmm? sawa. Kuna wakina dada warembo kama wewe, kama ambavyo nimezungumza, jamii yetu inaelewa kwamba ukishakuwa mrembo wewe tena unaambiwa ni mrembo, basi ukae tu nyumbani, si mmoja umetumiwa hela hivyo, yani kulalamika kila wakati. Kwa upande wako sasa, umeamua kufanya hivi, hem, tuambie unawashauri nini wakina dada kama wewe au wakina mama ambao wanaogopa kuthubutu kufanya? Kiukweli na washauri tu hakuna pesa nzuri kama pesa yako wewe mwenyewe. <laughs> hakuna pesa ya unakuwa na uhuru nayo. Yeah iko hivyo, lakini ukipewa cha mtu lazima utasimangwa na nini, lakini pesa gharamia kwa kweli <laughs> Basi sawa, mimi sina kingi cha kuzungumza zaidi. Tumepiga stori kuhusiana na biashara yake na vile ambavyo jamii inachukulia wadada warembo ambao tuko nao tunaishi nao. Yamethubutu, wewe ni nani? Unaweza ukajifunza pia ukafanya. Mimi naitwa Keti, hii ni Stein TV. Tuendelee kutazama upande mwingine, kuna watu wako hapa wengi sana wamekuja na biashara zao, tunaweza tukapiga stori nyingi sana. Asante, karibu.